Una experiencia gastronómica única e inolvidable es lo que ofrece Virtuchef, un nuevo concepto de restaurante inmersivo que ha sido ideado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el grupo La Sucursal y la empresa valenciana Postigo Obras y Servicios. En él alimentos y las más avanzadas tecnologías maridan a la perfección. Que es una experiencia para mí que gracias a la tecnología y la innovación podemos por fin crear una experiencia totalmente multisensorial orientada al usuario. Es decir, tenemos en cuenta sus gustos, eh, eh, maridamos no solamente la experiencia culinaria, sino también el sonido, como decíamos antes, la imagen, todo eh, genera una armonía perfecta. Buscamos una ópera culinaria perfecta. ¿no? Virtuchef cuenta con un sistema de cámaras que realiza un seguimiento del cliente desde que llega al restaurante y que le guía la mesa que tiene reservada. Nada más sentarse, el cliente puede ver el menú y además otra serie de contenidos audiovisuales y lúdicos adaptados a su perfil para hacer más agradable la espera hasta la llegada de los platos. También puede conectar por video streaming con otras mesas, ver vídeos sobre cómo se elabora el plato que ha elegido o desde la tablet ver una recreación del mismo en realidad aumentada. La cocina avanza cada día gracias a las innovaciones tecnológicas. La sala también lo puede hacer y en este sentido surge este proyecto. Como decía, uno de los hándicaps que tenemos en los restaurantes de alta cocina es transmitir toda la información que nos gustaría comensal. Hay veces que el comensal no necesita tanta información como la que le estamos ofreciendo o requiere más información de la que podemos ofrecer. En este caso es un soporte. Podemos, eh, el comensal puede, si lo desea, eh, gestionar capas de información. Puede llegar a ver el producto del que hablamos, dónde se cultiva ese producto, por qué en esa zona, conectarnos con lo que llaman los franceses del terroir, eh, ese, paisaje, ¿no? Estamos hablando de la trufa de Andilla, por ejemplo, ¿por qué no conocer Andilla también mientras esperamos un plato? Virtuchef ha sido realizado con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.